Hallo, ik sta hier voor mijn eh, van die het komende jaar mijn tiny house zal zijn. Dat wil niet zeggen dat het afzien is, want eh, er zit van alles in. Oven, magnetron, koelkast, diepvries, heerlijke bedden. Kom even binnenkijken, dan eh, kun je zien wat ik bedoel. Trapje de hoogte in en kom je gelijk in uh, het zitgedeelte. Met een eh, lekker bankje. Een tafeltje. En op de tafel natuurlijk de kaart van Europa. Ik moet natuurlijk wel zien waar ik eh, het hele jaar zal verblijven. Nou, we kijken gelijk even naar voren toe. De cockpit. Het bestuursgedeelte. Natuurlijk mijn eh, hoed voor in warme tijden. En op het dashboard mijn talisman. Een pelgrim die onderweg is. Daarnaast een steentje. Een steentje komt uit Finister. Het het nulpunt. ik wil niet zeggen het einde van de wereld, maar het begin van een nieuw. Het begin van een nieuw jaar. Eh, magnetron. Overtje. En deze wand die komt helemaal met foto's van allemaal eh, ja, liefhebbenden die thuis zijn gebleven. Maar ook veel foto's eh, die ik onderweg zal maken, die komen daar te hangen dat een beetje een eh, kleurrijk geheel wordt. Bovenin eh, natuurlijk diverse kastjes. Kijk, boeken ja, moet ook nog aangevuld worden. Want ik denk wat ruimte om je huishoudelijke spullen op te bergen. Bestek, voorraadbussen. En dan kom je gelijk in de slaapkamer. Nou ja, kamer, slaapruimte. Maar wel met een bed van 2 meter heerlijk de ruimte. Het, eh, aan de kop kan het nog de hoogte in, dus ik kan nog lekker zittend lezen in bed. Gordijntjes zijn dicht, want ik kijk toch niet naar achter toe. aan de zijkant nog een raam wat open kan. Hier aan de onderkant eh, ook weer bergruimte, <laughs> het houdt niet op. Waar allemaal eh, plastic dozen gevuld kunnen worden die meegaan. Kijk, de wijn staat ook al klaar. Rioja, maar ja, daar moeten we nog naartoe het wc'tje dat ook eh, gelijk dienst doet als eh, trapje om in toch wel eh, hoge bed te komen. Drie pits om te koken en een klein wasbakje. Ja, en dan hier nog een foto afkomstig uit de oude treinen. oude wijkbeduursteden, de molen. Om toch eventjes te herinneren waar ik vandaan kom. Paneel om te kijken of de accu's vol zijn en of de de solar goed bij laat nou, dat gaat fantastisch. En een beetje om de kachel aan en uit te doen. Ja, en hier uh, de solarpanelen op het dak. 230 watt bij elkaar. Dus genoeg stroom om een tijdje vrij te kunnen staan. Niet... Ja, en hier in de hangkast de apparatuur voor de solarpanelen die boven op het dak zitten. Dat moet toch ergens geplaatst worden. Maar ook weer nu nog lege lichtruimte. En hier nog wat hangruimte. Deze ruimte is dus het komende jaar de ruimte waar ik zal ontspannen en zal werken. Aan de tafel waar ik nu zit zal ik eh, filmpjes monteren. Filmpjes over mensen die ooit zijn vertrokken, hun droom achterna vanuit Nederland en België naar een ander land. Een klein documentairtje over deze mensen, waarin ze iets kunnen vertellen waarvoor ze zijn weggegaan, eh, iets van hun omgeving laten zien. Wil je deze roadtrip door Europa volgen? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dat is youtube.com slash waar loop warm voor? Of op het blog, waar ik stukjes op zal schrijven. En het blog dan ga je naar waarloopjewarmvoor.nl. Heel eenvoudig, gewoon even doen en hopelijk zie ik je daar.